بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علی محمد فرجہم یا علی مدد مومنین مومنین کرام علیکم آج آپ کے سامنے بشارت المصطفیٰ کتاب سے امام علی علیہ السلام کی ولایت کے حوالے سے ایک حدیث لے کر حاضر ہوا ہوں کہ امام محمد باکر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو یہ چاہتا ہے کہ وہ سرات سے اس طرح گزرے جیسے چمکتی ہوئی بجلی اور جنت میں بغیر حساب کے داخل ہو جائے تو وہ میرے وسیع میرے ہم نشین اور میرے اہل بیت علیہ السلام اور میری امت پر میرے خلیفہ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام وسلام کی ولا رکھے یعنی ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہو اس کے پاس اور جو چاہتا ہے کہ دوزخ میں جائے وہ علی علیہ السلاۃ والسلام کے غیر سے محبت کرے مجھے اپنے رب کی عزت اور اس کے جلال کی قسم یقیناً علی اللہ کا ایسا دروازہ ہے کہ جس کے بغیر کچھ عطا نہیں ہوتا اور وہ سرات مستقیم ہے اور وہ ایسا ہے کہ بروز قیامت اللہ تعالی علی علیہ السلام کی ولایت کا تم مخلوق سے سوال کرے گا یہ بشارت المصطفیٰ کتاب سے ہے اور انہوں نے اصل مستر عمالی صدوق صفحہ دو سو سینتیس سے یہ حدیث لی ہے روز قیامت اللہ تعالیٰ ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلاۃ والسلام کے بارے میں پوچھے گا سوال کرے گا اللہم صلی اللہ محمد محمد وجل فرجہم مومنین کرام ولایت علی ابن ابی طالب کے علاوہ جو بھی دنیا نئی نئی ولایتیں گھڑ رہی ہے بنا رہی ہے اس سے دور رہیں صرف ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلاۃ ولایت ولایتِ علیہ السلام کے ساتھ متمسک رہیں اور اپنے وقت کے امام کا دامن تھام کر رکھیں اللہ صلی اللہ محمد محمد ولانا وولانا اجمعین اور مولا کی ولایت کے مقابلے پر نئی نئی ولایت ایجاد کرنے والوں پر لانت بے شمار اور ان کے فالوورز پر بھی لانت بے شمار یہ مولا کا حق غصب کرتے ہیں اور مولا کی دشمنی کرتے ہیں اللہ کی طرف سے جو ولایت عطا ہوئی منصوص من اللہ ولایت ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام و ولایت معصومین علیہ السلام اس کو نہیں مانتے اور خود سے اپنی نئی نئی ولایتیں ایجاد کرتے ہیں اور اللہ کے مقابلے پر آتے ہیں اللہ اپنے خاص نگاہ ترس مومنین پر جاری رکھے کہ وہ ولایت علی ابن ابی طالب کے ساتھ متمسک رہیں آخری دم تک اور یہ ولایت علی ابن ابی طالب ہماری نسلوں میں جاری و ساری رہے تمام مومنین اور آپ تمام مومنین کے گھر والے ہم سب کے گھر والے اور ہم سب اللہ محمد و وال محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمیں اپنی پناہ میں رکھے ہر قسم کے جن انسو بلا وبا کے شر سے محفوظ رکھے اور خاص طور پر یہ جو نئی نئی ولایتیں ہیں ان سے ہم کو اور ہمارے بچوں کو دور رکھے اللہ علی اللہ علیہ محمد فرجم ولانا دائم اجمعین بے شمار